です。オです。コさみです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、南アカーリングをやってみたいと思います。とは、今回は2チームに分かれまして、はい、あっち3人、こっち3人、あおみん審判でやりたいと思います。は3人が、うん、トンネルみたいなことになりまして、

れやばいよ。通る？さあ。 チームは4ポイント勝てるよずるくないこうやってさなんかさうちらさ確かにいとか言ったからだから先にじゃんけんしたいそのじゃんけんだからね高校って言ったよ戦いはそこから始まりました作戦立てよ 願いしますよしいきますはい